よかった目が覚めたみたいね急に目の前で倒れるんだものびっくりさせないでよねちょっと寝ぼけてるの私の家の庭に決まってるじゃないしっかりしてよねまったくえ嘘もしかして本当に分かってないの ソン君ってばどうしちゃったわけ頭を打ったの熱はない自分が孫悟空だってことはわかるのよねあんたに決まってるじゃないっていうか何なのよそのへほらこれが証拠よ鏡で自分の顔を見てみなさい 鏡を見た反応からするとあんた本当に孫くんじゃないのでも見た目は間違いなく孫くんだしもしかして記憶喪失ああもうどうしたらいいのよ今はそれどころじゃないのに ここにいたか誰よこの大変な時にあああんたはまさか16号16号なのねえセルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに もしかしてドラゴンボールで生き返ったの16号までちょっとセルに壊されて故障した時直してあげたおそれは俺ではないえ孫悟空にリンクしているもの孫悟空の体ごと 抵抗するというなら力ずくでも連れていくソン君状況はよくわかんないけどさっさと16号をやっつけちゃってよってまさかどうすればいいその肉体は孫悟空のもの 強度もそのままのはずだ多少手荒な真似をするがお前が死ぬことはない安心しろ殺すわけにはいかないから 題ないすんげえなもうコツんだんかもう一丁だするまだまだ